Here we go! ada kontrol itu. Hold this possession. Berantem sama gue mendingan sini lo. YOLO! Nope. Yeah. Yeah.

focus! No! Stop! Stop!